රයිට් මේ කටින් තියෙන ප්‍රයෝජන දෙකක් කියන්න බෑන් කතා කිරීම සහ කෑම කෑම ඔයත් බබා අර අවිවාදෙන් අවිවාදෙන් අවිවාදෙන් ඔයත් සාමාන්‍ය අනිත් අයගේ පොදු කුලකයටම තමයි වැටෙන්නේ මං ඔෆිස් එකේ අනිත් අයගෙනුත් ඔය ප්‍රශ්නේ අහලා බලුවා ඒගොල්ලෝ දුන්නෙත් ඔය උත්තරේමයි ඔයත් ඇවිල්ලා පැනපු ගමන් දුන්නේ කටින් ප්‍රයෝජනෙ කොහම කතා කිරීමයි කෑම කෑමයි ඔව් ඉතින් ගමනවාද ඒ තියෙන හොඳටම ඇතිනි ජීවත් වෙන්නේ ඒක නැතුවම බැරි ඊට වැඩි වැඩ ගන්නෑ කටින් ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ ඊට වැඩි වැඩ ගන්නෑ ප්‍රධාන වශයෙන් මිතුරන් කොටවන්නවා ප්‍රයෝජනෙට <laughs> අර කියනන් රට වැට කර වැට බැන්ද කට වැට කර වැට බඳින්න බෑ කියලා නම් නේ ඈ එතකොට රටක් කොටවන්නේ එක කටක් ඇති කියලා කියනවනේ කටින් තියෙන ප්‍රයෝජන ගත්තාම හරි කතා කරන්න පුළුවන් මොකද දෙක කන්න පුළුවන් හරි ඒ දෙකේම රයිට් හරි එහෙනම් කියන්න බෑ නහයෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනය නහයෙන් හුස්ම ගන්නවා ගඳ සුවඳ දැනෙනවා එච්චරයි ඔව් ඉතින් නහයෙන් තියෙන එච්චරයි ඔව් ඔන්න ලස්සන්ට මේ කරාබුවක් දාන්නත් පුළුවන් නහයට <laughs> මන්නන් අහලා තියෙන නහවිදින්නේ කේප්ප වැසියන්ගේ කියලා. <laughs> අපේ පැත්තට නහවිදින්නේ වැසියන්ගේ. ඉස්සර කාලේ හිටපු රජවරුන්ගේ තුදලා තියන ආමල්ලි වා මොනවාද මේ කියන්නේ? කටින් ප්‍රයෝජනෙකුත් හරි නහයෙන් ප්‍රයෝජනෙකුත් හරි කියමුකෝ. මට කියන්න මාන්ද කන් දෙකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනෙ මොකද්ද කියලා? කන් දෙකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනය තමයි අහන්න ලැබෙනවා. ශ්‍රවණය කිරීමට ලැබෙන අවස්ථා හරි ඒක හරි කියමුකෝ එතකොට ඒකත් අර අනිත්‍යගත් පුළ විලාසිතා සඳහා කරාබුදාන්න පුළා ඒකත් ඊටත් වැඩි ප්‍රයෝජනය ඊටත් වඩා වටින දෙයක් <laughs> ඕනවා දොච්චට තමයි යනෑ කන් දෙකෙන් බබා ජීවිතය බේරගන්න <laughs> කන් දෙකෙන් පණ බේරගන්න පණ බේරගන්න පුළා පණ බේරගන්න පුළුවන් කොහොමද මාස්ක එකේ පටි දෙක දාගෙන අන්න දැන්නම් කං නිකන් ඇදිලා ගිහින් තියෙන්නේ අවුරුදු දෙක තුනක් තිස්සේ මේක දැන් දානවා දැන් නිකන් තව ටික කාලයක් යනකොට අපේ කණුත් නිකන් බබා මීකම් වගේ එනවා උඩට අදි ගෑරලා මෙහෙම කරලා ඇත්තට හරිද මානව පරිණාමය පරිණාමය වෙලා අනිවාර්යෙන් බලන්නකො කන් දෙක අනිවාර්යෙන් එනවා නිකන් අර ඉස්සරම හිටපු මිනිස්සුන්ගේ වගේ <laughs> තව ටික කාලයක් ඇදිනවා අනේ වන්දන්නේ එහෙමත් වෙයිද කියලා ඇත්තට